Не пялься на меня, ослепнешь. А В следующий раз попробуй оставить хотя бы царапину. Yeah! Я разрушу их строй. Я защищу тебя. Сумрак исчезнет. Ah! Friday.